Pode? Boa, sou Eduardo Machado, sou jornalista e comunicador do projeto Juventude Negra e Participação Política. Estamos aqui agora em Salvador, né, um ato é, em repúdio à morte, ao assassinato de Marielle, né, Marielle Fontinelli, a vereadora negra que foi assassinada, executada no último dia 14. É, o que significa a morte é, de Marielle para nós, né, do movimento negro, para nós, mulheres e homens negros né, do dia a dia. É, a morte de, Marie, de Marielle ela significa um ato de, de afronta. Né? Na verdade, o Estado brasileiro, assim como na época da ditadura, ele hoje ele assina para gente né, que está aberto a temporada de caças a militantes, né, a defensores dos direitos humanos. E aí é, a gente lembra é, muito bem lembrar que quando a gente fala, quando a gente grita as nossas dores, né, o racismo ele vem silenci... tenta nos silenciar de todas as formas. Marielle ela continua viva e continua presente em nossas memórias. Não adianta matar uma mulher né, violentamente como ela foi morta, sendo que ela vai estar presente em atos, em manifestações e no pensamento de cada um de nós. Marielle, o corpo se foi, mas a aura, o pensamento, a vontade de mudança, a luta contra o racismo, contra o genocídio, contra o feminicídio continua presente e mais forte, mais forte. A cada vez que, que a gente perde um, um dos nossos, essa luta ela se revigora, ela se fortalece, porque só estamos vivos e lutando porque alguns dos nossos tiveram que esfacelar, é, tiveram que morrer para que a gente é, desse continuidade a, enfim, a, a luta. Marielle, presente.